नमस्ते मेरो नाम विनिता हाडा मास्के हो म एक लोकतन्त्र राजदूत हुँ म भिक्टोरियाको निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छु भिक्टोरिया राज्यको चुनाव नोभेम्बरमा हुँदैछ तपाईँको मतगणना यज्ञ हुने सुनिश्चित गर्न तपाईँले आफ्नो मतपत्र सही तरिकाले भर्नुपर्छ मतदान केन्द्रमा तपाईँले दुईवटा मतपत्रहरू पाउनुहुनेछ सानो मतपत्र तल्लो सदनको लागि हो ठुलो मतपत्र माथिल्लो सदनको लागि हो अब तल्लो सदनबाट कुरा गरौँ मतदान गर्दा नम्बरहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो रोजाइको क्रम अनुसार सबै कोठाहरूमा नम्बर लेख्नुहोस् तपाईँले चुन्न चाहेको सबैभन्दा पहिलो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर एक लेख्नुहोस् त्यसपछि दोस्रो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर दुई लेख्नुहोस् अनि तेस्रो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर तिन लेख्नुहोस् त्यसै गरी तपाईँले हरेक कोठाहरूमा नम्बर लेख्नुपर्छ तपाईँले माथिल्लो सदनमा दुई तरिकाले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो तरिका रेखामाथि तपाईँले जिताउन चाहेको पार्टी वा समूहको छेउमा रहेको कोठामा नम्बर एक लेख्नुहोस् यदि तपाईँले यसो गर्नुभयो भने तपाईँले भएको पार्टी वा समूहले कुन उम्मेदवारले तपाईँको भोट पाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ त्यसपछि तपाईँको मतदान सक्यो वा दोस्रो तरिका यदि तपाईँ पार्टी वा समूहलाई भोट दिनुको सट्टा तपाईँ उम्मेदवारहरू आफै छान्न चाहनुहुन्छ भने रेखा भोट गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो रोजाइको क्रममा कम्तीमा पाँच कोठाहरूमा नम्बर लेख्नु पर्छ तपाईँले जिताउन चाहेको सबैभन्दा पहिलो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर एक लेख्नुहोस् त्यसपछि दोस्रो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर दुई लेख्नुहोस् अनि तेस्रो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर तिन लेख्नुहोस् अनि चौथो रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर चार लेख्नुहोस् अनि पाँचौँ रोजाइको उम्मेद्वारको कोठामा नम्बर पाँच लेख्नुहोस् यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले थप कोठाहरूमा वा बाँकी सबै कोठाहरूमा क्रमशः नम्बरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्ना दुई मतपत्रहरू भरिसकेपछि तपाईँले ती मतपत्रहरूलाई प्रत्येकको लागि राखिएको मतपेटिकामा खसाल्नुपर्छ यदि तपाईँलाई निर्वाचनको दिनमा कुनै मद्दत चाहिन्छ भने तपाईँलाई मद्दत गर्न तपाईँको परिवारको सदस्य वा साथीलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले बिइसी e कर्मचारीसँग पनि मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा मद्दत चाहनुहुन्छ भने कृपया दोबासे सेवा नम्बर नौ दुई शून्य नौ शून्य एक एक दुईमा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो website BEC dot BIC dot gov dot एयुमा जानुहोस् र दुभाषे चिन्हमा थिच्नुहोस्